să facă, cum să spune, să văd nemții că el lua Bahmeta să chema, așa, cu țepe, care spune în, în pușcă. Împinge așa un om de treaz și nemții de acolo fotografieu și spune, ah, gut român, gut obiectiv e greu să fie acum. Dar aceasta și este tragedia acestui război doilea mondial, cum am mai spus, că el se axează doar pe evidențarea eroi, faptelor eroice, pe acte de eroism, dar omite chinurile și tragedia populației civile care a avut mult de, mai mult de suferit, și evrei și romii. Am un noi om care să spune tot ce a fost acolo. Nu-i cap de acela care, măcar și el când e învățat sau când e cu minte, nu e așa om care să spune tot. Acolo era o mare strășnicie.